يمسيكم بالخير يا رب اليوم بعيدا عن العلم والمعلومات راح اعطيكم شغله انا اكتشفتها على سماعه البلوتوث تاعت سامسونج الليفل يو برو خليكم معي مستخدمين هذه السماعة بتعرفوا انه هذه بتيجي زي المغناطيس بكونوا مربوطين مع بعض بحيث انهم ما يفلتوا لما تكونوا حاطين السماعة حوالين رقبتكم. راح افرجيكم وظيفة لهاي الشغلة وقت تلقي اتصال او انهاء مكالمة في حال تلقيكم اتصال وكانت السماعة مشبوكة على التليفون وبتمشي على سامسونج وعلى ايفون طبعا ما محتاجين انه انتوا توصلوا للجوال للرد على المكالمة كل اللي عليكم تعملوه خلينا نشوف بس يرن تليفوني هذا تليفوني برن وهي على رقبتكم مجرد ما فصلتوا السماعتين عن بعض بيتم الرد على المكالمة تلقائي ولا انهاء المكالمة كل اللي عليكم انكم ترجعوا هذول السماعتين على بعض وانتهت المكالمه إن شاء الله أنها تكون معلومة جديدة ومفيدة لكم ومساءكم سعيد